igihe ntatsinzi nabonaga imbere yanjye rubasha yarafoye aramasa ahamya mu cyico utarangwa byanyujuje impamvu nyinshi zo guhimbaza kuko uwiteka kwizera yambaye nk'ibyari gusha goriyati bidashobokaga ko nangana kandi data ari umwami yaravuze mesira angendesha nene mu nzira zigoye iherezo ryanjye ku bisi arigira itangiriro kuri we sinyikanzwe ukundi kandi we n'igiti nyirotse dore umwenza wuzuye uruvugiro abambari be bakwiye imisoro intare yayo Di tasobaw kagako ng gala